ამარჯობა თქვენგობრებო. შევედი მე YouTube-ში, გადავიდი ჩემ არხზე და ვნახე რომ 117 გამომწერი მყავს. ამისთვის დიდ მადლობას გიხდით, მაგრამ ემილია როგორ ახარბებს ბავშვებს, მაგ ვიდეო მაიყვანა 500 ნახვა. თუ თქვენ ასე ძალიან მოგეწონათ ეს თემა და ასევე ბიძია სულხანი, მაშინ მე გადავიღებ მეორე ნაწილს. ამიტომ მოდით გადავიდეთ ვიდეოზე. ყველაფერი სტანდარტზეა. თუ თქვენ ვერაფერს ვერ ხვდებით, უბრალოდ უყურეთ პირველ ვიდეოს. აი, კუთხეში გამოგიჩნდებათ წარწერა. მე ნახე როგორ აფშნიდა ჰარი პოტერი თავისი მანქან და უკან მიყვებოდა თავისი ბულ. შემდეგ რა ხდებოდა ნახოთ? ბაბაია. აი, იცი რა მაინტერესებს, რომელი ბაბაია? შენ ბავშვებს უნდა ანახო როგორ ყიდულობ აბაჩს თუ უნდა მოყვე ისტორია ჰარი პოტერზე დაგეწერა მაინც ძალკე უყვები ისტორიას ჰარი პოტერზე აბაია კი აქ ცხოვრობდა კუდიანი დედაბერი მაგრამ როტი კი არა კეთილი კეთილებით არის ჰარი პოტერი გავიდა ვიდეოს 28 წამი და მე უკვე არქის გამოწერას მთხოვით ყველაფერი სტანდარტზე როგორც უკანა ვიდეოში ეხლა კი მოვიდა ჩვენი ვიდეოს ყურების დრო. მამარია! ხო, სხვათა შორის მე და დანიელას არ გვეყურებია ჩვენი დასვენების ვიდეოები. რაღაცა მინდა გკითხო. პირველ რიგში, რისთვის კითხულობ წიგნებს ამდენი ხანია? რატომ არ უთმობ დიდხანს კომპიუტერს? შენ ხო იცი რომ შენს YouTube არხზე ბევრი საქმე გაქვს. მაშინ რა საჭირო არის მხოლოდ 1 საათი კომპიუტერთან ჯდომა? ხო ვიცი რომ შენ ვიდეოს როცა უყურებ, შენ დრო ამოიწურება. და მეორე, იცი რა მაინტერესებს? კომპიუტერში Adobe Photoshop-ი რისთვის გაქვს? შენ კომპიუტერში ამონტაჟებ ვიდეოებს? აჰა, ახლა გასაგებია ასეთი დებილობა მონტაჟები რატომ გაქვს? დანი ვიდეოს ყურების დროს რამე ხო არ ვახრამნოთ? კი. რაღაცა მაინტერესებს. რატომ უყურებ შენივე ვიდეოებს? არა, როცა მე ვიდეოს ვიღებ, ჩემივე ვიდეოს ვუყურებ, მაგრამ ეგრე კი არა, აი გადავიღე ორი წამის წინ ვიდეო, სადაც არაფერს არ ვაკეთებდი საინტერესოს და მე ცალკე მაგას ვუყურო. და მეორე რაღაცა მაინტერესებს. იმაში კი ვეთანხმები, რომ ვიდეოს ყურების დროს რაღაცის ჭამა გინდება, მაგრამ დაგეპაუზებინა მაინც ვიდეო. სხვა გვინდა. არ მოიწენო ამ პრობლემას აუცილებლად მოვა. რა ყველაფერზე უხარია? იე! რო უთხრა ივნიდან გადახტი? იე! რამდენ მეკითხო მაქვს როდესაც დაინახეს ადამიანებმა რომ ეს ემილია არის რატო არ უთხრეს გამარჯობა ემილია მე შენ გამომწერი ვარ ჩემი შვილი უყურებს და მეორე ეხლა ადამიანები ამას შეხედავენ და იფიქრებენ რა არის ესე რა ჩასვლა თავისი და არა რა თქმა უნდა მულტფილმებში ეგრე არის მაგრამ ფიქრობ რომ რაღაცა სისულელე იყო შიგნით ჩაჯდომა არა ვიცი რა მაინტერესებს ბოლო დროს შკაფში რატომ არ გიდევთ რამე იმაზე ვამბობ რომ თუ ახლა ემილიას ვიდეოებს ნახავთ მაშინ შკაფში ყოველთვის ჩიფსები აპაჩები და რაღაცები უდევს მაგრამ დღეს რატომღაც არ უდევს და ჩემს უკანა ვიდეოში არედო და მეორე ახლა არის 2023 წელი რას გადაეკიდეთ მაგ აპაჩის იყიდეთ რომელიმე დორიტოსი ან ლეისი მერავი იყიდეთ რომელიმე ჩასაწობიანი მაგრამ პაჩი არ გამიგია აა ხო დამავიწყდა ესენი ხო რეკლამას აკეთებენ ჩიფსი აიღე? ისი გამოვა? აპაჩის ჩიფსადაც ვერ დაუძახებ. უფრო რაღაცა კრეკერი არის ან ეგეთი ხრაშუნა რაღაცა. ნუ თითქოს ჩიფსი, მაგრამ მაინც არ არის ჩიფსი. აი, მაშინ კიდევ ავიღო კვალი. არასნის. ნუ თუ ეგეთი ძნელია 18 კილოიანი გოგოს ტარება რაღაცა აღაზის ურიკაში. მე აქამდე ნორმალურად წავიყვანდი. მეორე ის რატო ატარებ ურიკას? თითქოს მთრალი ხარ, რა იყოს წინ სიარული არ შეგიძლია? უკან არავინ არ მოგცდებს, ხო იცი? ღმერთო, დამისახალეთ ერთი ნორმალური ადამიანი, რომელიც 2023 წელს ჭამს ზესუმზირს, არა, შეიძლება ვიღაცა ჭამს, რა თქმა უნდა, მაგრამ აპაჩი ზესუმზირს, რომელიც ბავშვი იყიდის საერთოდ. აი ხო, ვიცი რომ რეკლამა არის ესა, მაგრამ მაინც აგეღოთ რომელიც აპაჩი ხახვით. თქვენს აზრით ახლა ემილიარო დადის აი ასე და უჭირავს თავისი ჩიფსები არ არის დახარებება ყველა დაინახავს და იფიქრებს რომ თითქოს ჩიფსები პირველად უყიდეს იმიტომ რომ ისეთი გახარებული არის თითქოს ჩიფსები ცხოვრებაში არასდროს არ უყიდია დამავიწყდა მეთქვა ვიდეოს 2 წუთი იყო დაწყებული და უკვე გამოწერა სიმთხოვნენ ამ დასაწყისშიც აი როცა ჯერ წამებიც არ იყო და იახლაც მოიცა დანი რაღაც უნდა გაწამოწამო იქ არის პატარა ფარწევი მომისმინე, რატო გადადიხარ სხვა თემაზე? შენ ანახებ რეკლამას აპაჩიზე და და რისთვის დაანახე ჩიტი და ვიღაცა ჩიორა? მოდი გამოვიცნობ, იმიტომ რომ მე დედებმა თქვეს, ვაუ, ეს რა кай ვიდეო არის ჩემშვილს, ამას ვაყურებინებ, ახლა საყვარლობას ანახებენ, არდა სინამდვილეში ანახებენ რაღაცა რეკლამას და სხვა თემაზე გადადიან. აუ, მეგობრებო, გარეთ ტრუსიკი მაგ გაფენილი, მოდი წავუდით განახებთ. საყვარლები არიან და დედიკოსად ყავთ. ალბათ საჭმის მოსატანად ყავთ. ეხლა ეგრე კატარო გადაძვრა, შეიძლება ვიღაცას გული გაუსკდეს, ვისაც ძალიან უყვარს კატები. რომელი ვიდეო არ გვინახია? ესე იგი, ბაკურიანის ნახეთ და აი ეს არ გვინახია. კითხვა მინდა დაგისვა. პირველი კითხვა რისთვის უყურებ შენივე ვიდეოებს? ანუ გამოდი, შენ არ უყურებ ვინმე სხვა YouTube-ს. შენ უყურებ შენ თავს. შენი თავის გამომწერი შენ ხარ? მეორე რისთვის გიყანია კომპიუტერში VidIQ. შენი мама ამონტაჟებს ვიდეოებს თუ როგორ გამოდის იქ. ოღონდ სერიოზულად ბავშვს კომპიუტერში რა თქმა უნდა დაკავშირებული კომპანია. მორჩა მეგობრებო, უკვე დახარბება აქიდან იწყება. მართლა რო არ დაგახარბოთ, გამოვტოვი, მაგრამ პატარა კადრს მაინც განახებს, რომ დარწმუნდეთ, რომ ახარბებს. ბარა აჰა ეს ისეთი ასოცმელია ვიქნებ როგორც ოხჩენ ბანდიტო არ ხარ შეიძლება და ამის ჭამა ჩემთვის არ შეიძლება პირველ ვიდეოებში შენ ამბობდი რომ ცხოველები კარგად იცი ხო და მომისმინე კატომ რო არომატიზატორი შეჭამოს არაფერი არ მოუვა მეორე თუ ასე ძალიან გიყვარს შენი ცხოველები მაშინ რატო არ შეგიძლია რომ უბრალო აპაშის ერთი ცალი ნაწილი მაინც მისცე რა იყო ბავშვებს განაწილება მაინც ასწავლე. იაპაჩი შეჭმა უნდა. ნახე მე რაღაც. მეც გვიპოვე. მოდი გავხსნათ რა არის. ხო. ამას შორტიკები აქვს. რა პირ რაღაცები ამოგვიდა. მოდი დავიკრათ ხელზე. მოდი დანჯერში დაგაკრა. მე შეიძლება ჭირი დავუსვათ. კარგად, კარგად მიდიდას. ენახებინეთ მაინც მშობლები როგორ უკეთებენ, ჯობდა დამეთანხმეთ. იმიტომ რომ სამი წლის ბავშვი კარგ სტატუს თავში ვერ გაიგეთებს. შენ გინდა ესეთი? რისთვის ელაპარაკები კატას, როდესაც შენ იცი, რომ ის მაინც პასუხს არ გაგცემს და მხოლოდ მიაუს იტყვის. ემილიაც და შენც არ ფიქრობთ საერთოდ. უკანო ვიდეოში შენ მანქანას ელაპარაკებოდი ემილია, შენ კიდე ახლა ცხოველს ელაპარაკები. ჩვენს განითავდა? ხო. ხო, მართლა ჩვენ ხო აპაჩის მზესუმს იდათქვა. მეგობრებო, ეხლა მე თუ ვანახები როგორ ჭამენ აპაჩის მზესუმს, მაშინ ყველაფერი ცუდად იქნება. ამიტომ, ამიტომ მოდი ეხლა გამოტოვოთ ამ კადრებში მაინც არაფერს აკეთებენ ისეც. არა მგონია ვინმე საინტერესებს როგორ ჭამენ აპაჩის მზესუმს. ვიდეოს უყურეთ და რისი თქმა მინდა, ემილია ახარბებს ბავშვებს. ბავშვები ფიქრობენ, რომ ემილია არის მათი მეგობარი, მაგრამ ეგრე არ არის. მერე რა არო შენ მეგობრად თვლი იქით შენ გახარბებს და ეგ არის ძალიან ცუდი ამიტომ ვისაც ემილია ყავთ გამოწერილი უბრალოდ გააუქმეთ ემილია ბავშვებს ახარბებს და პირიქით კარგს არაფერს არ ასწავლის მერე რა არო საბავშვო არხი არის ჯობია უყუროთ რომელი ჰანგრიმინს ვიდრე მაგას რას ფიქრობთ ამ თემაზე თქვენ დაწერეთ კომენტარებში